अस्पताल कितना दूरी है यहाँ से 20 किलोमीटर है दूरी कोई गाड़ी का साधन नहीं है रोड अच्छी नहीं है रास्ता पेरा खड्डा खुड्डा वाला रास्ता है कोई गाड़ी भी एम्बुलेंस भी नहीं आता है हाँ यही बात है और भी गाड़ी छकरा जब आता तो टाइम पर इलाज होगा तो आदमी थोड़ी ना मरेगा तो आपको क्या बच्चे मरे हमारा तीन बच्चे मरे हैं इलाज कहाँ कराए थे इलाज तो यही झोले छाप से कराए थे कोई कुछ काम नहीं कर रहा था और जाने के संभावना भी नहीं था कोई अस्पताल यहाँ करीब लगभग 25 किलोमीटर उत्तर और 25 किलोमीटर दक्षिण पूरा पश्चिम कहीं नहीं है अस्पताल ये घटना घटी हम लोगों के साथ तीन चार बच्चे या परिवार की मौत हो गई मेरा यही सोच है कि कम से कम एक अच्छा अस्पताल बने हाँ स्वास्थ्य केंद्र बने एक अच्छा आंगनबाड़ी बने सभी को समय पे दवाई मिले वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि अररिया के सिविल सर्जन के mobile number nine four seven zero zero zero three zero three zero पर फोन करें और दबाव बनाएं मैं मांडवी अररिया जिला से इंडिया अनहट के लिए